በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን ቆሞስ አባ መዓዛ ክርስቶስ በየነ የቤተ ክርስቲያናችን አስተዳዳሪ፣ የተከበሩ አባታችን ቀሲስ ወንዶሰን፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን እንደዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ሳይገባን በፊቱ እንድንቆም ስሙን እንድናመሰግን የፈቀደ የወደደ አባታችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። አሜን። አሁንም እኔም በመካከላችሁ ፊታችሁ ያለሁት ከእናንተ የተሻለ እውቀት የለኝም። እኔም እናንተንም እግዚአብሔር በቃሉ እንዲያስተምረን ለመታዘዝ ነው። ለዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንነጋገርበት አርዕስት የትምህርት አርዕስት አንፈራም የሚል ይሆናል። ምንድን ነው አንፈራም? እስቲ በሉ አንፈራም በሉ። እንዲህ አንፈራም ሲባል እንደዚህ ነው ይባላል። አዎ አንፈራም የድፍረት ቃል ነው። አንፈራም የእምነት ቃል ነው። አንፈራም የጉልበት ቃል ነው። ይገርማቸዋል። አሁን አንድ ሰው አንፈራም ቢል እውነቱን ነው ውሸቱን ነው አይደለም። አዎ ፈርቷል፣ ያስታውቃል። ልቡና አንደበቱ አልተገናኘም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኔ ከራሴ ያመጣሁት ቃል አይደለም። ይህ አንፈራም እነግራችኋለሁ የት እንዳለ። ለምሳሌ አንድ ሰው ምንም የሚያስፈራ ነገር ባይኖር፣ የሚያሸብር ነገር ባይኖር ባይፈራ እሱና አልፈራም ቢል ለእሱ አሁን አልፈራም ይባላል ይባላል አይባልም። የሚያስፈራ ነገር ሲኖር፣ የሚያሸብር ነገር ሲኖር፣ የሚፈትን ነገር ሲኖር ያን ጊዜ ከውስጥ ይህ የእምነት ቃል ሲወጣ በእርግጥም ይህ ሰው የተማመነው ነገር አለ አይደለም። ከችግሩ ከመከራው በላይ ከሚያስፈራው ነገር በላይ የተማመነበት ነገር አለ። ስለዚህ አንፈራም ብለው የታመኑ ይህንን በእምነት የተናገሩ ቅዱሳን አበው በእግዚአብሔር ቃል እናያቸዋለን። ለዛሬ መዝሙር 45 ቁጥር ሁለትን አብረን እናነባለን። መዝሙር 45 ከቁጥር 1 እስከ ሁለት መጽሐፍ ቅዱስ ስላላችሁ እዚህ ላይ ስላላወጣሁት ነው። እያያችሁ ተከታተሉ፣ ጥሩ ነው። እንደዚህ ይላል አምላካችን። መዝሙር 45 ከቁጥር 1 እስከ 2 አምላካችን፣ መጠጊያችን፣ ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አለ ምድር ብትናወጥ፣ ተራሮች ወደ ባህር ጥልቅ ቢወርዱ አንፈራም አንፈራም። እንዴት የታደሉ ናቸው! እንዲህ አይነት እምነት ያላቸው የእግዚአብሔር ሰዎች በእውነት እግዚአብሔርን በክብርና በሞገስ በኃይሉ የተረዱት ናቸው። የማይታየውን እግዚአብሔር የማይታየውን ኃይሉን ክንዱን ረዳትነቱን ወይም ረድኤቱን በእምነት አይን አሻግረው ያዩ ቅዱሳን በደረሰብን በምን አለ በታላቅ መከራ እግዚአብሔር ረዳታችን ነው አለ። እንደማያይ ዝም ይላልና እንደማይሰማ ዝም ይላልና እግዚአብሔር ነገር ግን የእሱን ኃይልና ጉልበት በእምነት የሚያንቀሳቅሱ እንደዚህ አይነት ቅዱሳን ያስፈልጉናል። የእግዚአብሔር ልጆች በዘመናችን ብዙ የምንፈተንባቸው ነገሮች አሉ። የሰው ሕይወት ብርቱ ሰልፍ ነው ተብሏል። ብርቱ ሰልፍ ነው ከሀገራችን ርቀን መተን ሰላም ባለበት ሀገር አይደለም ምግብ በሚደፋበት ሀገር ተጠቅሞ ዛሬ ግን ይርበናል፣ ዛሬ ሰላም የለንም፣ ዛሬ እንፈራለን፣ ዛሬ እንፈራለን። የእግዚአብሔር ልጆች እንደ ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ ዛሬም በእምነት ዛሬም ሕያው የሆነውን ዛሬም የሚሰራውን ዛሬም የሚያይ እግዚአብሔር በመካከላችን አይደለም አይደለም እንዴ? እዚህ የለም። እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም። በውስጣችን ውስጥም አለ። እኛ እኛን የማናቀውን ነገር እሱ ያውቃል። ታግሶ ነው። አቤቱ ሁሉን ለፈጠርክ ለማትመረመር ለአንተ ሰውነታችን እናቀርባለን ብለን እናመሰግነዋለን። በቤቱ መተን እኮ ነው በቤቱ መተንማ የለም ካልነው ጎድ ነው ጎድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ግን አለ። ለምንድን ነው ምንፈራው? ለምን እንፈራለን? ለምን እንፈራለን? ታውቃላችሁ፣ ፍርሃት በተለያየ መልኩ ነው ወደ ሰው ሕይወት የሚገባው። ሰው ጤናውን ሲያጣ ይፈራል አይደለም? ዛሬ ዛሬ ጤነኞች ነን፣ ነገን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ነገር ግን ጤናቸው ተጓሎባቸው በዚህ ዓለም ቋንቋ በተለይ በዚህ ሀገር በዚህ ቀን ትሄዳለህ እያሉ ሰርተፊኬት የሚጽፉ ናቸው ዶክተሮቹ። ያን የሰሙ ወገኖች አሉ፣ ይፈራሉ። እንዴት ነው የሚቆመው እሳት በሆነው ፍርዱ ፊት በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ነው የሚቆመው ብለው የሚጨነቁ የሚፈሩ ወገኖች አሉ። ሰው ጤናውን ሲያጣ ይፈራል። ሰው ከልዕልና ሲወርድ ያለውን ሲያጣ የዚች ዓለም ጉዞ ታውቃላችሁ፣ አይታወቅም። ዛሬ ያለን ነገ ግን የለንም። ያለን ነገር የለም። አሁን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ትላንት እንግዳ ተቀባይ የነበሩ ዛሬ ልጆቻቸውን ማብላት አጥተው ማልቀስ እምባልቋቸው ነገን እያዩ የሚፈሩ ወገኖች አሉ። ሰው በማጣት ይፈራል ይፈራል። ሰው ወዳጅ ዘመድ ሲያጣ የሚያማክረው ሲያጣ ለማን ልናገር ብሎ በውስጡ ያለውን የሚፈተነውን ፈተና የዚህ ዓለም ሀሳብ፣ የሰይጣን ፈተና፣ የራሱ ስጋና ምኞት እያስጨነቀው ይህን ለመናገርና ለማማከር እየፈለገ የማይችል ሰው የሌለው ሰው በየቤቱ አለ። ታውቃላችሁ፣ ብዙ ሰው ይፈራል። አንዳንድ ሰው አይምሮ ተነግቶ ምንም ሳይሆን ምንም ሳይሆን በተዘጋ ቤት ሰላም ሁሉ ሁሉ ሞልቶት ይፈራል ይፈራል። ፍርሃት ነግሶበታል። ስለዚህ ፍርሃት ወደ ሰው ልጆች የገባ አብሮን ያለ ልናሸንፈው የሚገባ በሽታ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ በሽታ ይገላግለን። አሜን። ተመልከቱ። ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? አንፈራም አለ። አንፈራም አለ። ፍርሃት የሚጀምረው ከእግዚአብሔር በኃጢአት ስንለይ ነው። ምሳሌ 28 ላይ ፈሪ ወይም ኃጢአተኛ ምን ይላል አለ ማንም ሳይነካው ነው የሚሸሸው ኃጢአተኛ ሰው። እንዲያውን ሌባ ሰው ፖሊስ ሲያይ ምንድን የሚያደርገው? ነርቨስ ይሆናል፣ ይጨነቃል። ታውቃላችሁ። አሁን እስራኤል ሀገር ስትሄዱ እንደዚህ እንትን የሚይዙ ሰዎች እነዚህ አደጋ ሊጥሉ የመጡ ሰዎች የሚይዙት ያሰልፏችሁና አንደኛው መጥቶ ይጠይቃችኋል። አለፈኝ ስትሉ ሁለተኛው መጥቶ ይጠይቃል። ሶስተኛ አራተኛውን ያ በውስጡ ተንኮል ያለበትን ሰው ምን ለማድረግ ነው? ለመያዝ ነው። እና profile ይሉታል፣ ያነቡታል ሰውየው። ፍርሃት ከእግዚአብሔር ስንለይ ወደኛ የመጣ በሽታ ነው። በምን እናውቃለን? በዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር አምላክ አዳምን ምን አለው? ወዴት ነህ አላለው? አዳም ወዴት ነህ አለው። አዳም ምን አለ? ምን አለ? ፈራው። እና አሁን እሱ ተደብቆ እግዚአብሔር አየው አየው። በዚህ በኩል እግዚአብሔር በዚህ በኩል ሊመጣ እሱ በዚህ ተደብቋል። ዛፍ ስር ባህሪያችን ሆነ። አያችሁ እና የለመድነው ነገር ሆነ። ስለዚህ ኃጢአተኛ ማንም ሳያሰድደው ነው የሚሸሸው። ስለዚህ አንደኛው ፍርሃት የነገሰብን ኃጢአታችን ስለበዛ ነው፣ በደላችን ስለበዛ ነው። የእግዚአብሔርን ክንድ ማየት ስለማንችል ክብሩን እኮ ማየት አንችልም። አባታችን ነው አናቀው ረዳታችን ነው ግን አንተማመንበትም። ኃይለኛ ነው እንላለን ግን የእኛ ኃይለኞች እነገሌ ናቸው አሉ። እነገሌ የሚያሸንፉ ኃይለኞች ብለን የምንላቸው ሰዎች አሉ። በህሊናችን ያስቀመጠ እሱ የለም። በህሊናችን ያ ከእግዚአብሔር በረቀት ስላለን ነው። በእምነት አይን ያዩን ቅዱስ ዳዊት ግን በደረሰብን በታላቅ መከራ አንፈራም፣ መጠጊያችን ነው፣ ኃይላችን ነው እያሉ ይህንን በእምነት ኃይል ይናገሩ ነበር። ሌላኛው የፍርሃት መነሻ ጥርጥር ነው። ጥርጥር ነው። እግዚአብሔር አብሮን እያለም እግዚአብሔርን ከችግሮቻችን አሳንሰን እያየን የምንፈተንበት ፈተና ነው። ይህንን በእግዚአብሔር ቃል እናያለን። ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ካወጣችሁ ማቴዎስ 14 ቁጥር 22 ላይ ዛሬም በወንጌል የተነገረውን ቃል የሚያገናዝብ ነው። ታሪኩ እንደዚህ ይላል። ወዲያውም ህዝቡን ሲያሰናብት ይላል ክብር ይግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ባህሪ ተገልጦ እግዚአብሔር በስጋ በመካከላችን የተመላለሰ ችግር ነበረ። እያዩት አያዩትም ነበር፣ እየዳሰሱት አያውቁትም ነበረ። ተአምራቱን ያሉ እግዚአብሔር በስጋ አብሮ እንዳለ እንኳን አያውቁም ነበረ። አናቀውም ብለዋል እኮ አይደለም መጨረሻ ላይ አናውቀውም፣ የአባቴ ሞት እኔ እሱን እስከሚሉ ድረስ ማለት በዚህ በምናነበው ታሪክ ላይ ግን ጥርጥር ምን ያህል ፍርሃትና ውድቀት እንደሚያመጣ እንመለከታለን። ወዲያውም ህዝቡን ሲያሰናብት ሳለ ክብር ይግባውና መድኃኒታችን ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው ይላል። በቃ ሂዱ እናንተ ሂዱን ይመጣሉ አለ። ተመልከቱ፣ ቃሉ ግድ አላቸው ነው የሚለው። ሕዝቡንም አሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ መጣ ይላል፣ ወጣ ይላል። ይሄም ሃይማኖት ነው። በስጋ በእኛ ባህሪ ተገልጧል። ጸለየ፣ ደከመ፣ በላ፣ ጠጣ ብለን ተምረናል። ፍጹም ሰው ስለሆነ ማለት ነው። ይጸልይ ዘንድ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ፣ በመሸም ጊዜ ብቻውን በዚያ አደረ ይልና ታንኳይቱም አሁን በባህር መካከል ሳለች አለ። ሩጥ እንኳን ተዋኝቶ የማይደረስበት የን ያለችው ባህር መካከል መካከል ያለችው ጌታ ግድ ነው ሂዱ ብሏል። ነፋስ ከወደፊት ነበርና በማዕበል ትጨነቅ ነበር አለ። ወደምትሄድበት እንዳትደርስ ወደ እግዚአብሔር ሂጂ ወዳላት ሂዱ ወዳለባቸው ቦታ እንዳይደርሱ ምን አለ ነፋስ ከፊት ይገድብ ነበር፣ ትጨነቅ ነበር ይላል። ከሌሊቱም በአራተኛው ክፍል ይላል። አራት ክፍል ስንት ክፍል አለ ማለት ነው? አራት። ስለዚህ ሶስቱን ክፍል እንዲቹ ሲናጡ ነበር ማለት ነው። አይደለም ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ፣ ጌታ የለም ወየው ምን ነው እያሉ ማለት ነው። በአራተኛው ክፍል ኢየሱስ በባህር ላይ የሄደ ወደ እነርሱ መጣ ይላል። ደቀ መዛሙርቱም በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት ነው ብለው ታወኩ፣ በፍርሃትም ጮሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ምን እያደረገ መጣ? በውሃው ላይ ሄደ። በሚያስጨንቃቸው ነገር ላይ እየተረማመደ እየመጣ እነሱ ምን አሉ? ፈሩ። እግዚአብሔር እየታደገን እንኳን የምንፈራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። አያችሁ፣ የጥርጥር ፍጹም እምነት ስለሌለን ጌታ ይሆናል ብለው እንኳን ቢያምኑ ምን አለ አይሻልም? እሱ ይሻላል፣ እሱ ነው ብሎ ማመን እኮ ይሻላል አይደለም? እሱ አይደለም ብሎ ምትሃት ነው ከማለት ጌታ ነው ማለት አይሻልም? ግን የሰው ባህሪ ፍርሃቱ በውስጣችን ያለው ከእግዚአብሔር የተለየንበት ባህሪ ስለሆነ ፈሩ ይላል። መፍራት ብቻ አይደለም፣ ጮሁ። ወዲያውም ኢየሱስ ተናገራቸውና አይዟችሁ አለ። እኛንም አይዟችሁ ይበለን። ይሄ የሰው አይደለም። ይሄ አይዟችሁ መለኮታዊ ነው፣ የሚያጽናና ነው፣ ልብን የሚያሳርፍ ነው። እንዳለ ማዕበሉም ቢሆን ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ቅድም በታላቁ መከራ አንፈራም የሚያለው በእግዚአብሔር አርፈው እኮ ነው። አይዟችሁ ተብለው እኮ ነው። እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው ይላል። ምን ነበር መባል የነበረበት? እሺ አይደለም በቃ እሱ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ? አንተ ከሆንክ አለ ጌታ ሆይ አንተ ከሆንክ አንተ ከሆንክ አለ እኔ ነኝ እያለው አንተ ከሆንክ ምን አለ ማለት ነው። ላይሆንም ይችላል ማለት ነው አይደል? fifty fifty እንደሚባለው ግማሽ ከሆንክ ልፈትን ነው እዘዘኝ እንድመጣ አለ እና የክብር ንጉስ ብንፈትነውም አይቀየምም እና ነው ይላል። ከታንኳውም ጴጥሮስ ከታንኳይቱ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ሊደርስ በውሃው ላይ ሄደ። አሁን ይህን ተመልከቱ። እግዚአብሔርም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው ጌታ በምን ላይ ሄደ? በውሃ ላይ ሰው ብቻ የሆነው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አደረገ? በኋላ ሄደ። በእግዚአብሔር ችሎታ በሚያስጨንቀው ነገር ላይ እግዚአብሔር እንዲረማመድበት እያደረገው ጴጥሮስ ምን አደረገ መሰላችሁ? ቅድም ከሆን ካላለም ግማሽ ልብ ነው አለም ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ። አያስደንቅም? ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ሆነን ስንፈራ የእግዚአብሔር ልጅ አብሮን እያለ ስንፈራ ስጋውን እየበላን ደሙን እየጠጣን በእኛ ውስጥ ነው የሚኖረው ማደሪያዎቹ ነን ብለን እያለን ልባችንም ምር ምር ሲል ሲጨነቅ፣ እግዚአብሔር ግን እንደ እምነታችን ነው የሚሰጠን። ገብታችኋል? አልገባችሁ? መጥፎ ነገር ለሚያምን ሰው መጥፎ ነገር ነው የሚመጣው። እምነት ነው፣ በእምነት ነው የምንስበው። በጎ ነገር የምንስበው በእምነት ነው፣ ክፋትን የምንስበው በእምነት ነው። መስጠምን ጴጥሮስ አመጣው በፈጥራቱ አምኖ ምን ብሎ ይሄ ውሃ ያሰምጠኛል ብሎ አይደለም። ፍርሃት እኮ እሱ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። መፍራቱ ያሰምጠኛል ብሎ ማመን ነው። ስለዚህ ሰጠመ። እዚህ ድረስ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ። ብልጥ ነው እሱ። <laughs> እጁን ይዘው አወጣ ይላል። ስለዚህ ወደዚህ የመጣንበት ሁለተኛው መጀመሪያው በኃጢአት መውደቅ ነው። ሁለተኛው ጥርጥር፣ የእምነት መጉደል ፍርሃትን ያመጣል። ሌላው ለራሳችን የምንሰጠው ግምት እኛ ምንድን ነው ምንድን ነው የምንባለው? እኛ አሁን ሲያሳርጉ በኋላ ሲያሰናብቱን አባቶች ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ የመረጥካት በዚች ቅዱስ ቤተክርስቲያን መጣችሁ ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ ይላሉ አይደለም። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ ይላሉ። ቅዱስ ለሆነ ህዝብ የመረጥካት እኛ እኮ በእግዚአብሔር አይን ስንታይ እንቆቹ ነን እኮኛ ልጆቹ እኮ ነን። ምን ብለን ነው የምንጸልየው? ነው እንደሱ ነው የምናምነው? ይሰማናል ወይ? አንድ ፕሬዚዳንት አባታችን ቢሆን የሚሰማን ያህል ይሰማናል ይሰማችኋል? አይመስለኝም። እኔ የራሴን አያችሁ። በዚህ ምክንያት ያለን ልዕልናና ክብር ስለማናውቀው ለራሳችን የምንሰጠው ግምት በቃ እኛ አንበጣነን፣ ትንሽንን ትንኞችንን ልንጠፋ ነው የሚል ሀሳብ ነው። ይሄን በመጽሐፍ ቅዱስ እናረጋግጣለን። በክፉ ወሬና ራሳቸውን እግዚአብሔር እንደማያቸው ያዩ ሰዎች ፈርተው በደልን ወደ ራሳቸው ያመጡበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ። ዘሁልቅ 13 ቁጥር 1 ላይ በምድረ በዳ ጉዞ እስራኤል የገጠማቸውን ታሪክ ነው የምንመለከተው። ዘሁልቅ 13 ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 እና ምዕራፍ 14ንም ታዩታላችሁ። እኔ አለፍ አለፍ ብዬ አነበዋለሁ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች የምሰጣትን የከነዓንን ምድር ይሰልሉ ዘንድ ሰዎችን ላክ። ከአባቶች ነገድ ሁሉ እያንዳንዱ በመካከላቸው አለቃ የሆነ አንድ ሰው ትልካላችሁ፣ ሙሴም እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ከፋራን ምድረ በዳ ላካቸው ይላል። ምድሪቱ ደርሰዋል፣ እዛ አካባቢ ነው። አሁን ገብተው እንዲያዩና እግዚአብሔር እንዲያመሰግኑ ምድሪቱን ሰልሉ ብሎ ሁለት ሰው ላኩ። እንዲህም ብለው ነገሩት ይላል ቁጥር 27 ላይ ተመልሰው ሰላዮቹ ማለት ነው ኢያሱና ካሌብ አሉ፣ ሌሎች አስር ወደ ላከን ምድር ደረስን፣ እርሷም ወተትና ማር ታፈሳለች ፍሬዋም ይህ ነው አሉ። የልኮል ሸለቆ የሚባል ገብተው ለሁለት አንዱን የወይን ዘለላ ሁለት ሰው አንድ ወይን ዘለላ እኮ ነው። አንድ ሰው እንኳን መሸከም አይችለው ነበር። የምድሪቱ በረከት እየተንገዳገዱ ፍሬዋ ይህ ነው ብሎ ተናገሩ። ነገር ግን ብለው ተነገሩ። አያቸው። ነገር ግን ስንል በእግዚአብሔር ግን ልባችን ተከፍሏል። ነገር ግን ምን ሆነ? በምድሪቱ የሚኖሩ ሰዎች ሀያላን ናቸው። በጣም ያስደንቃል እኮ ተዋግተዋል። አሁን ደርሰዋል። አልገቡም እኮ ገና ሩቅ እኮ ነው ያሉት። ሀያላን ናቸው። ምድሪቱ ፍሬዋ እንደዚህ ነው። እነሱ ግን ሀያላን ናቸው። እሺ ከእግዚአብሔር ኃይል አስበልጠው ማለት ነው እንድታገናዘቡት ከተሞቻቸው የተመሸጉ እጅግም የጸኑ ናቸው። ደግሞም በዚያ የዔናቅ ልጆች አየን። በደቡብ ምድር አማሌቅ ተቀምጧል አሉ። አሁን በየስፍራ ያሉትን አህዛብ እንደሚናገሩት የሚናገሩት። በተራሮቹም ኬጥያዊና ኢያቡሳዊ አሞራዊም ተቀምጠዋል። ከነዓናዊም በባህር ዳርቻ ዳርና በዮርዳኖስ አጠገብ ተቀምጧል። ካሌብም ህዝቡን በሙሴ ፊት ዝም አሰኘና ይላል። አሁን ዝም አሰኘ የሚለው ምን ያመለክታል? ጫጫታ ልማድ ነው አይደል? ረብሻ ተነስቷል አይደለም? የሆነ ስብሰባ ነው። እነሱ ሪፖርት እያቀረቡ ነው፣ ፍሬው ይህ ነው፣ ግን አንችልም መግባት የሚል group አለ። ካሌብ ዝም በሉ አለና ምን አለ ማሸነፍ እንችላለንና እንውጣ እንውረስ አለ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድም የሃይማኖት ሰዎች አይጠፉም፣ ሁሉም አብሮ አይበድልም። ያ ሁሉ ትውልድ አንችልም ሲል ካሌብ ተነስቶ ምን አለ? ማሸነፍ እንችላለን እንውጣ፣ እንውረስ። ተመልከቱ። ስለ ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች እያወሩ አሁን የካሌብን አልሰሙም። የእግዚአብሔር ሰዎች የሚናገሩትን አንዳንዴ ሰዎች አይሰሙም። እኛ ዞረን የሰለልናት ምድር የሚኖሩባትን ሰዎች የምትበላ ምድር ናት አሉ። ኬት አገኙት? ኬትን የተገኘው ይሄ? ፍሬውን ይዘው በፍሬው እንኳን አይታወቅም እንዴ? እንዴት ነው እንዲህ አይነት ፍሬ የሚያፈራ ምድር የሚኖሩበትን ሰዎች የምትበላናት ብለው አወጁ። በእርሷም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅሞች ናቸው። በዚህም ከኒፊሊን ወገን የሆኑትም ኒፊሊንም የኤናቅንም ልጆች አየን፣ እኛም በአይናችን ግምት እንዳንበጣዎች ነበርን። ደግሞም እኛ በአይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበርን አሉ። በቃ ይለይላቸው። የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር እኛን እንደሚያየን ካላየን እንፈራለን። እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። ዛሬ በቅዱስ ሚካኤል ታሪክ የሚነገረው እግዚአብሔር በምድረ በዳ ሌሊት በአምድ በብርሃን አምድ ብርሃን እንቅፋት እንዳይነካቸው ቀን በደመና ሐሩር እንዳያቃጥላቸው መልአኩን ከፊት መልአኩን ከኋላ እያለ መና ከሰማይ የመላእክትን እንጀራ እያበላ ከአለት ላይ ውሃ እያፈለቀ በጠላቶቻቸው ፊት ግርማና ሞገስ ሆኖ ነው እያሻገራቸው ያለው። እግዚአብሔር እኮ ነው የሰማይና የምድር ፈጣሪ፣ ባህር የከፈለ ፈርዖንን ከነሰራዊቱ ያሰጠመ አምላክ አብሯቸው እያለ እነሱ እኛ ምንድነን አሉ? አንበጣንን አሉ። እንደ በእነሱ ፊት እኛ ተሸነፉ። በቃ አለቀ። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔርን ኃይልና ክንድ መሰብሰብና በዛ ኃይል መጠቀም አይቻልም ከተፈራ ፍርሃት ከነገሰ አለቀ። ምዕራፍ 14 ላንብብላችሁ። እግዚአብሔር አዘነ ስለናቁት፣ እግዚአብሔርን ስለናቁት አዘነ። ይህም ብቻ አልበቃም። አመፁ፣ ረበሹ፣ ሙሴን እንገላለን አሉ። ወደ ሀገራችን እንመለሳለሁ ይሄ ምንድን ነው? ከምን የመጣ ነው? ከፍርሃት በሰሙት ባዩት ነገር ፍርሃትን በውስጣቸው ስላነገሱ ላንብብላችሁና <clears throat> ማህበሩም ሁሉ ድምፃቸውን አንስተው ጮሁ ይላል። ህዝቡም በዚያ ሌሊት አለቀሱ። አሁን ምንም የሆነ ነገር የለም። <laughs> ምንም ነገር ግን እየየ ምን ሆኑ እየየ ልንጠፋ ነው፣ ሊገለን ነው ያመጣል በጣም እኮ የሚገርም የእግዚአብሔር ህዝብ እኮ አስቸጋሪ ህዝብ እኮ ነው። የእስራኤል ልጆች ሁሉ በሙሴና በአሮም ላይ አጉረመረሙ። ማህበሩም ሁሉ በግብፅ ምድር ሳለን በሞት ኖሮ ወይም በዚህ ምድረ በዳ ምን ነው በሞት ኖሮ ሞት ፈርተው ትናንትና በሞት ነው። በጣም እኮ የሚያስደንቅ አንዳንዴ ሰው ስንፈራ የምንለውን አናውቅም። ይህ ጭንቀት ውስጣችን እንደ ይቀልጣል። በቃ ፍርሃት ይነግሳል። እግዚአብሔርን ማየት ስለማንችል እና ምን አሉ? ቁጥር ሶስት ላይ እግዚአብሔርም በሰይፍ እንሞት ዘንድ ወደዚች ምድር ለምን ያገባናል? ሴቶቻችን ልጆቻችን ምርኮ ይሆናሉ። ወደ ግብፅ መመለስ አይሻለንምን? ግብፅ ምንድን ነው ያለው? በቀን አንድ መብላት፣ ጭቃ ረጋጭ መሆን። እየተገረፉ ነው እኮ ዋንኳ መጠጣ ጊዜ እሱ ይሻላል አሉ። እግዚአብሔር በጣም አዘነ። ሙሴና አሮንም ምን አሉም በኋላ እርስ በርሳቸውም ኑ አለቃ ሾመን ወደ ግብፅ እንመለሳሉ ይላል። ይህ ሁሉ የፍርሃት ውጤት ነው። አለቃ ሾመን እግዚአብሔር እኮ ነው የታደጋቸው። እግዚአብሔር እኮ ነው ያወጣ። ማን የሚታደጋቸው? ግብፅ ቢገቡስ ቢሆንላቸውስ? እንደ ኤርትራን ባህር እንዴት ነው የሚሻገሩት? እንዴት ነው የሚሆነው? ሙሴና አሮንም በእስራኤል ልጆች ጉባኤ ፊት በግንባራቸው ወደቁ ይላል። የእግዚአብሔር ሰዎች በእምነት የበረቱ እግዚአብሔርን በክብር ያዩ እንደሚችል እንደሚያሻግር ያመኑ ሙሴ፣ አሮን በግንባራቸው ወደቁን። ምድርን ከሰለሉት ሰዎች ከሰለሉት ጋር የነበሩት የነዌ ልጅ ኢያሱና የወፍኒ ልጅ ካሌብ ልብሳቸውን ቀደሉ ይላል። ለእስራኤል ልጆች ማህበርም ሁሉ ዞረን የሰለልናት ምድር እጅግ መልካም ናት። ይሄ መልካም ወሬ ነው። ይሄ የእውነት ወሬ ነው። መልካም ናት፣ ፍሬዋን አይታችኋል። የፈሩት ግን ምን ይላሉ? ልንጠፋ ነው፣ ልናልቅ ነው። ነገር ግን በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ፣ እንደ እንጀራ ይሆኑልናልና የምድሪቱም ሰዎች አትፍሯል። አቤት እንዴት ደስ ይላል! ሁለቱም ያሉበት ስፍራ አንድ ቦታ ነው። ሁለቱም ያገኙት ነገር ወይም ወሬው እንበለው ምልክት አንድ አይነት ነው። ልዩነታቸው ምንድን ነው? እነዚህኛዎቹ ቅዱሳኑ በእግዚአብሔር አምነው ፍርሃትን አስወግደው እንገባለን አሉ፣ እናሸንፋለን አሉ። እነዛኛዎቹስ ጠላቶቻቸውንና የጠላቶቻቸውን ኃይል የሌላቸውን ኃይል አምነው ዋጋ የለንም ሞታለን። እግዚአብሔር በዚህ በጣም አዘነ። ስለዚህ ምን አሉ? ማህበሩም ሁሉ በድንጋይ የወግሯቸው ዘንድ እግዚአብሔርም ከእኛ ጋር ነው ነገር ግን በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ፣ እንደ እግዚአብሔር እንደ እንጀራ ይሆኑልናልና የምድሪቱን ሰዎች አትፍሩ፣ ጥላቸው ከላያቸው ተገፏል፣ እግዚአብሔርም ከእኛ ጋር ነው፣ አትፍሯቸው ብለው ተናገሯቸው። ማህበሩ ሁሉ ግን በድንጋይ ይወግሯቸው ዘንድ ተማከሩ። በጎ ነገር የሚነግሯቸውን አይዟችሁ የሚሏቸውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኟቸውን ምን አሉ? በድንጋይ <laughs> ሰይጣን አንዴ መቼም እንዲህ እኮ ነው የሚያደርገው። ይሆን እንዴ ምን አለ ቢሉስ? እነዚህ ሰዎች የተለየ ነገር አይተዋል። እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። የሚያዩት ነገር አለ፣ ከኛ የተሻለ ነገር አይተዋል። ስለዚህ እንመን። እሺ፣ በድንጋይ የእግዚአብሔርም ክብር ለእስራኤል ልጆች ሁሉ በመገናኛው ድንኳን ተገለጠ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ አለው፣ ይህ ሕዝብ እስከ መቼ ይንቀኛል? በፊት ውስጥ ባደረግኩት ታምራት ሁሉ እስከ መቼ አያምንብኝም? አለ። በቃ እግዚአብሔር አዘነ። ወገኖቼ ይህን ሁሉ የምንማረው ለእኛ ብዙ ነገር ተደርጓል። እግዚአብሔር አይተውንም። እግዚአብሔር ያሻግረናል። አያሻግረንም? ያሻግረናል። ወገኖቻችን ያሻግራል። ይችላል እኮ እሱ ይችላል። በእውነት ይችላል። ሕያው ነው። የትላንት አምላክ አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት ዘመን የለም፣ ዘመን አይቆጠርም። ያለና የሚኖር ነው ስሙ የእግዚአብሔር ስም ያለና የሚኖር ስለዚህ እግዚአብሔር ይችላል። በእምነት ኃይል ክንዱን የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች ናቸው የሚያስፈልጉት። እግዚአብሔር ይችላል። ፍርሃትን የምናሸንፋባቸው ሁለት ነገሮች ተመልክተን እንጨርሳለን። አንደኛው ንስሐ ነው። ቅድም እንዳልነው ከእግዚአብሔር ስንለይ ነው ፍርሃት የሚነግስብንና ንስሐ አስፈላጊ ነው። እንደ ግለሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ያዘነብን ነገር አለ። እንደኔ እንደኔ ቅድም እስራኤል እንዳሉ ይህ ህዝብ እስከ መቼ ይንቀኛል ብሏል እግዚአብሔር። እስከ መቼ አይታመንብኝም። በእግዚአብሔር ላይ ብዙ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። የራሴ እናገራለሁ፣ የእናንተ እናንተ ታውቃላችሁ፣ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ሀገር። ስለዚህ ንስሐ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ይቅርብልን ማለት ያስፈልጋል። አይመስላችሁ? አሁን በዚህ ዘመን እኛ የምንሰማው ነገር ጻድቃን ስለሆንን ነው። በደል እኮ ይህን እንኳን መስማት መስማት እንኳን መቻላችን ማየት ቀን መቻላችን ከሰው ወርደን ክርስቲያን የሚለውን ተውት። ሰው የሚለው ክርስቲያንማ እግዚአብሔር ሰው ማለት እኮ የክርስቶስ ወገን እኮ ማለት ነው። ክርስቶስ እኮ ክርስቲያን እኮ ሲመቱት ይሄኛውን የሚሰጥ ነው እንቃሉ ክርስቲያን እኮ ይድፋ ሲሉት እግዚአብሔር ይባርክ የሚል እኮ ክርስቲያን እኮ ሲጠሉት የሚወድ የሚያፈቅር ነው እኮ ለሌሎች የሚኖር ለሌሎች የሚሞት ማለት ነው ክርስቲያን። እሱን ተውት። ሰው ከሚለው ደረጃ በሰውም ደግሞ በማህበረሰብ ደረጃ የማይነኩ የማይደፈሩ የሞራል ህግ አሉ አይደለም? የማይነኩ በሞራል ልንደፍራቸው የማንችላቸው ነገሮች። ስለዚህ እነሱን ነገሮች ሲሆኑ እያየን ፍርሃት በውስጣችን የነገሰው እኛ ኃጢአታችን በስቶ ነው። በቃ ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን ብለን መለመን መጸለይ ያስፈልጋል። ቅዱስ ዳዊትም ጠቢቡ ሰለሞንም የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ብሏል። እግዚአብሔርን መፍራታችንን የምናረጋግጠው በምንድን ነው? በፊቱ በንስሐ በመመለስ ይቅር በለኝ በማለት ነው። ሁለተኛው በጥርጥር ምክንያት ነው ፍርሃት የሚገባው ብለናልና ፍጹም እምነትን ስናነግስ ነው በልቡናችን። ፍጹም እምነት ከምንድን ነው የሚገኘው? እምነት ከምንድን ነው የምናገኘው? ከምንድን ነው? ከመስማት አይደለም። እምነት ከመስማት ነው። መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ሌላ ሮሜ ቁጥር ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ስለዚህ እምነት ፍርሃትን የምናሸንፍበት ጋሻ ከሆነን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለብን እና ያን የሰማነውን ቃል በልቡናችን ተቀብለን ማመን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። አንድ ቃል አነብላችኋለሁ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 16 ላይ ምዕራፍ 41 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር ለእስራኤል የገባውን ቃል ኪዳን እንመለከታለን። ባሪያዬ እስራኤል የመረጥኩህ ያዕቆብ የወዳጄ የአብርሃም ዘር ሆይ አለ። አንተ ከምድር ዳርቻ የያዝኩህ ከማዕዘኗም የጠራሁንና የጠራሁና አንተ ባሪያዬ ነህ መርጬሃለሁ፣ አልጥልህም ያልኩ ሆይ ምን ያልኩ መርጬሃለሁ፣ አልጥልህም ያልሁ ሆይ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ። ይሄ ለእናንተ ነው የተነገረው? ለእኔ የተነገረው? ለማን ነው የተነገረው? ለማን ነው? ለእኛ አይመለከተም? ቅድም እንዳልኳችሁ እምነት ነው። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄን ስትሰሙ ለእኔ ነው። በቃ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ ብሎኛል እግዚአብሔር፣ አልፈራም ብሎ ማመን መብት ነው። መብት ነው። መፍራትም መብት ነው አይደለም? መፍራትም መብት ነው። ነገር ግን ሌላ እግዚአብሔርን መፍራት አለ። እግዚአብሔርን መፍራት ለምሳሌ የአዳምን ታሪክ ስንመለከት አዳም ፈራ የተባለው እግዚአብሔርን መፍራት የሚለው ነው። እግዚአብሔርን መፍራት የሚለው ልክ በሰለሞን ላይ እንዳየ ነው። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት የሚለውን ነው አይደለም? አይደለም ያ እግዚአብሔርን እንደ አውሬ ቆጥሮ ይገለኛል፣ ይቀጠቅጠኛል፣ ያጠፋኛል ብሎ የመፍራት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት የሚለው እግዚአብሔርን በልዕልናው፣ በክብሩ፣ በአባትነቱ ቅድም እንዳለ እነ ሙሴ ያሻግረናል፣ ያገባናል ብለው እሱን የፈሩት ታዘቡት ማለት ነው። እነዛኛዎቹ ደግሞ በሌላ መልኩ ነው የፈሩት። ስለዚህ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ ካለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። አሜን። አዎ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እኮ ነው። እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ፣ አበረታሃለሁ፣ እረዳህም አለው፣ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ እይዝሃለሁ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲህ አድርጎ የሚንከባከበን የሚሸከመን የሚረዳን የሚታገሰን አምላክ ነው። ቅዱስ ዳዊት በሌላው መዝሙሩ ላይ በሞት ጥላ ብሄድ እንኳን ክፉን አልፈራም ማለት ለምን እግዚአብሔር እረኛ ይለዋል የሚጠብቀኝ እሱ ነው አላቅ እንዲህ አይነት እምነት ነው ለእኛ ለማህበረሰባችን የሚያስፈልገው ወገኖቼ አንፈራም ሁሉም ያልፋል እግዚአብሔር ያሳልፈዋል ይችላል ይችላል ይችላል አይዟችሁ በጉልበታቸው የሚሄዱ ሰዎች ከበረቱ የእግዚአብሔርን ክንድና ኃይል በእንባና በጸሎት እየለመኑ የሚጠይቁ ሰዎች ከበረቱ እግዚአብሔር ያሻግራል፣ ሁሉን ያሻግራል፣ ሁሉን ያሻግራል። ፍርሃት ግን ኃጢአት ነው። እግዚአብሔር የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንም ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ። የኃይል ነው አለ የሰጣን የኃይል መንፈስ ነው። የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንም ብሏል። እንዲሁ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 16 ላይ ጽዮን ሆይ ጽዮን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል፣ እግዚአብሔርም ረስቶኛል አለች ይላል። በእውኑ ሴት ከማህፀኗ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ህፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን ብሎ ጠየቀ እግዚአብሔር። አሁን እርሷ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አረሳሽ እነሆ በእጆቼ መዳፍ ቀርጬሻለሁ፣ ቅጥሮችሽን በፊት በፊት ያሉል። እግዚአብሔር ሁሉን ያያል። ወገኖች፣ እኛ እንደ ጉንዳን እኮነን። በፊቱ እንደ ሙዳን እኮ እንደ ዘሎች እኮ ትንንሽ ነገር በእጁ መዳፍ ነው ያለ ነው። እዚሁ እዚህ ላይ እኮ ነው ያለ ነው። በእጁ ላይ ሆነን ነው የምንሰቃየው፣ ምንፈራው፣ ምንፈራው፣ ምንጨነቀው። ስለዚህ የእምነት ጉልበት መከራውን መናቅ አይደለም፣ መከራውን ማቃለልም አይደለም። መከራው አለ። በደረሰብን በታላቅ መከራ ነው ያለው አይደለም። መከራው ታላቅ ነው፣ ለህሊና የሚሰቀጥጥ ነው። ግን እግዚአብሔር ልጆች የበረቱት አሻግረን፣ ምክራውን አቅልልን፣ ፍቅር አንድነትን ስጠን፣ ሰላምን ስጠን፣ የይቅርታ ዘመን አምጣልን ብለው የሚጸልዩ ናቸው። በእምነት ስለሚችል እግዚአብሔር እንዲህ ብለው የሚጸልዩ ማለት ስለዚህ እነሆ በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁ አለ። ሁላችንም በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። ምድር የእግሩ መረገጫ ናት ተብሏል። ሰማይ ዙፋኑ ነው። ቅድም ስንጸልይ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉ ሰማያት በምድር በሰማይና በምድር የመላ ነው አልን። እንደውም ቅዳሴ ስንገባ ቀደማችሁ የመጣችሁ መንፈስ ቅዱስ የሚወርድባት ብለናል አይደለም? በጸጋ መንፈስ ቅዱስ መካከላችን እየተመላለሰ የሚባርክባት ስፍራ ናት። የተቀደሰ ስፍራ እግዚአብሔር በመካከላችን ነው። እግዚአብሔር በመካከላችን ከሆነ መፍራት የሚባል ነገር መሆን ያዝንብናል። አንፈራም ማለት ግን አንጸልይም መከራውን ብቻ እንደፈቀደ ማለታችን ግን አይደለም። ዳዊት በዚህ ጉዳይ ላይ በብዙ መልኩ ስናይ የሚያለቅስ የሚጮህ እግዚአብሔርን በጸሎት የሚለምን ታላቅ አባት ነው እና በብዙ መልኩ እግዚአብሔርን ይለምነዋል። <clears throat> የእግዚአብሔርን ክንድ ያንቀሳቅሳል። እግዚአብሔርን በጠራው ጊዜ ዝም አትበለኝ ይለዋል አይደለም ስጠራ ዝም አትበለኝ፣ ተቆጥተ ከባሪያ ፈቀቅ አትበል፣ ረዳቱ ነኝ አትጣለኝ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ረዳታችን ነው ያለበት ምክንያት ተለማምዶት ነው። የእግዚአብሔርን ማዳን፣ የእግዚአብሔርን አሸናፊነት፣ የእግዚአብሔርን ደጋፊነት ተለማምዶት ነው። ስለዚህ ስንነሳ እንዳልነው እግዚአብሔር <clears throat> በቅዱስ ዳዊት መንፈስ ቅዱስ አድሮ ያስተማረን አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘንም በታላቅ መከራም ረዳታችን ነው። ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ፣ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወርዱ ቢወሰዱ አንፈራም ብሏል። አባቶች ይህን የሚለውታል ብንዋጋ ኃይላችን ነው፣ ብናፈገፍግ መጠጊያችን ነው ብለውታል። እስራኤል ከፍልስጤም ጋር ብዙ ውጊያ ያደርጋሉ። ክርስቲያኖች አሁን መንፈሳዊ ጦርነት አለባቸው። ከአጋንንት ጋር የሚዋጉት ጦርነት አለ በብዙ መልኩ እና አሁን የክፉ ወሬ ጦርነት አለ ልቡናችንን የሚያቀልጥ የሚያስፈራ የሚረብሽ ወገኖቻችን እንዴት ሆኑ ብለን የምንጨነቅበት አለ። ነገር ግን ይህንን በእምነት ልንናገር ይገባል። መዝሙር 141ን አንብቤ ለእግዚአብሔር ጨርሳለሁ። በቃሌ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ በቃሌ ወደ እግዚአብሔር ለመንኩ። ልመናዬን በፊቱ አፈሳለሁ፣ መከራዬንም በፊቱ እናገራለሁ። ቅድም በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው አለ አይደለም? አሁን ግን ምን አለ ደግሞ መከራዬን እናገራለሁ አለ። ምን ማለት ነው? ፈርተን ደንግጠን ተስፋ ቆርጠን በቃ እግዚአብሔር አያድንም እግዚአብሔር ትቶናል ከማለት እግዚአብሔር ያድናል፣ እግዚአብሔር ያሸንፋል፣ እግዚአብሔር ይችላል ብሎ ለእግዚአብሔር ማሳሰብ ይገባል። የምንጸልየውም ጸሎት ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለ ማንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህርን የተነቃነቀ የባህርን ማዕበል ይመስላልና ብሏል። እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ ከሆንክ እያልን ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ትችላለህ። እግዚአብሔር ሰላም ማምጣት አይችልም አይችልም። እግዚአብሔር ፍቅርን ማውረድ አይችልም። እግዚአብሔር አንድነትን ማውረድ አይችልም። ይችላል። የሁሉንም አይምሮ መግዛት ይችላል። ቅድም በመልእክቱ አንብባችሁ ከሆነ ፈርዖንን ክብሬን ላሳይን ያስቀመጥኩት ብሎታል። በቃ ማን ይጠይቀዋል? ማን ነው የሚጠይቀው? <laughs> ሸክላ ሰሪ አለ። ቅድም መልእክቱ ላይ ሰምታችሁ እንደሆነ ሸክላ ሰሪ አንዱን ለምን ይሰራዋል? ተውቦ ሳሎን እየተወለወለ እኮ ነው <laughs> እየተወለወለ በሳምንት በአስራ አምስት ቀን ሰራተኛ እየመጣ እየወለወለ እያስጌጠ ያስቀምጠዋል። አንዱን ደግሞ ጀበና ጀበናው ለምንድን ነው እንደዚህ ያረገኝ ማለት አይችልም። ማለት በቃ እግዚአብሔር ነው ሁሉ ሰሪ ስራ ሰሪው ስራ ሰሪውን ለምን እንዲያረገኝ ማለት አይችልም። እግዚአብሔር ግን ሁሉን ያያል፣ የሚሰራውን ያያል፣ የሚደረገውን ያያል። እንደኛ ከዩቱብ አይደለም ለሚያገኘው እሱ ይመስላችኋል? እኛ አሁን በዙም ከቤት ሆነ እንደምንከታተለው ነው እዚህ ያለው የሚከታተለው በእያንዳንዳችሁ ልብ ውስጥ አለ እግዚአብሔር። ሁሉን ያውቃል፣ ሁሉን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ረዳታችን ነው። ይችላል፣ ያሸንፈናል፣ ያሸንፋል፣ ያሻግረናል። የአባቶቻችንን እምነት በእኛ ላይ ያብዛ ይጨምር። የቅዱሳን አምላክ በቅዱሳን መላእክቶቹ እርዳታ ሁሉ ጊዜ እኛ እንዲጠብቀን ከክፉ እንዲሰውረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የመከረን ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገ